嗯，我的发，我大意了啊，没有闪。 我信你个鬼！你这个糟老头子，坏得很。 Okay. Game over. 2,000 years later. A few moments later. Oh. 快崩了呀！